kukozesa guno mubeeri njawulo ennyo mwenyigira ekyanogamuwanga buuza ku mutamanya ekyo kankireke mu ngeri enjawulo njagala okwebaza n'okusiima abantu b'ebutambala abeesimye bu kiseera ensonga lwaki nzijano nenjogera n'eddoboozi eh, eryamwanaye mugi mu ngeri y'enjawulo mm. njagala nsinzire ku mukutu guno nsiima ababaka ba paalamenti naddala bakabonde kentwala ewatali kusosolamu bakoze omulimu bakoledde wamu mu ngeri ey'ekitalo ku nsonga z'okulaba engeri gyetwetaba mu kujaguza emikolo egyabirimu omunaana negisobola kujana era mu wiiki ekati tebaliwo ebitanzikiriza n'amateeka naye bwe binagwa amagisa kyabuvunanyizibwa nja kujja wano okuyitiremu lisiti y'ababaka abakoze omulimu ogutalojjuka ndooza tekibangawo nolwekyo njagala nsinzire wano nsiime nese kusiima yonna mwonna bwe tubadde era bwe tukyakolagana nabo mu nsonga eno se watali ne bonna bobadde owuliramu akakujja kudde kabandoono mm. kabandoono muganda <laughs> Simanyi oyo akuye kwisiwa. mugambe kyamaani we wakokasi amwetaga alina obuntu tubalanisa okuteekawo yeetaaga eh. yeetaaga kwogeramukko naye yeetaaga kwogeramuko ensonga eh, z'ettaka zimeka zeetaaga kumusomesamu eh, atandisa okubisaagiramu kakati naye mugakyamangu ojjeko ebyo ebyo tujja kutula tu ababaka bonnaokuyimirira naye tunakubaganyiza ebirowoozo wiiki bbiri hmm. oba mwezi naye tujja kuvaayo nga buli omu amaze okukanya kitugenda mu palamenti ebiriba bituuse kuba biyinza nebutatuukanebijja ah, kutuukanaye kuba nga togikwatako tujja kutuula nebugulibwa omwezi mulamba tukanye ffenna nga oli wanange ati ah, nze kuwulira hmm. ah, buli ali wano amaze nina byemanyi nga sente byasagala kwogera naye manyi bulungi ababaka bentwala endowooza zaabwe nenda bazimpa mpolampola omu kife kunsonga ne tuyimiridde wano era tuyimiridde wano mari kyosuubira si kibali nedda bajja kuba bagumu nnyo ku nsonga eyo era bajja kukola ekituufu watali kweyawulamu nebaza mugwanigwange nga keefa n'abalala tutambulidde wamu nnyo nnyo nyini ddala negadde neyebalesi libiya hmm? hmm. nabala bangi tonalebono ani namugga kyaga kuba benadawano njogeranyamanya jakuba kugesinokodagati hmm. omusajja wamuwulidde era yaze kuwano nayogeramu abo olo nabalagusangonga مايوافقش يعني شاشة ايه مو مو مش kunsonga yabene bonna basitukiddemusobola kutabasiima zonna bajja kuzisitukiramu naye omanye olaba webatandikidde nolaba nga batandise n'amaanyi mangi nedi wiiki lwenadda wano nja kukulaga omulimu gwe bakoze kati sinaba kutuuka gulaga ojja kusima naawe kakase ti waliwo ababaka ba buganda abapya era abakadde kadde abamu betaaga ekubako enfuufuer abamumumu abo abakadde bamanyidde ebyenkola enkadde ebyenkola enkadde eyo betaaga okukubako kiaaaolufungu baluba lugize beruti oyongeramu nwaliolufunkino okwongeramu olufungu kubatanaye ababaka abaa yadng fantastic job mwebale nnyo mm. mwebalire ddalaolimulunzi nkwebaza yonna gyoli olekuba nti oli ku mukutu abali ku internet international network ngaalina mukubeerako ababaka webali olabu muwanga waali ono webutambula tazali butambula honorable engineer silamala richard ono nejyali wali lukoma nsimbi hmm. aa ah, ah, uh, kyanamukaaka naye wali kyesiiga kali kyesiiga kusimbakyanamukaakaerade wali <laughs> ah, owekyanamukaaka naye waali nekajja waali abakulu njala tutunuulire emyaka abiri munaana egyabeene ngaali ku namulondo yawajjajjabe akulembera obuganda amatikira gabimu munaana twategedde nomwakimanya gobera ensonga gali mubuddu gabonaga ekina kikola nti nga biri munaana omwezi ogwa julayi kumira kyenda mu esatu asagala baza byali bingi olwali ah, amasanyu egaali awo nga embeera yonedda mu nteeko amatikira gobulundi gatambudde ku mulamwa ogamba nti obuwangwa nennono yentabiro yenkulaakulana amatikira agasembati twagakwata biri kumi na mwenda uh, twagakwata biri kumi na mwenda gali waffe museere wa sebwana gye twagakuliza aga biri kumi na mwenda ate aga omwaka gwyo tegaaliyo olwa covid 19 era enteekateeka zaguno za guno gwa biri abiri mugumu ziri olusozi lwabene enkoni era zo enteekateeka ewedde tuyinza byinzi lunaku uh, kaija mm. yatusimaye okusomozebwa mm. nebituyiseemu mm. buganda biyiseemu emyaka bimu omunaana neyanza nyo medi era nja kuddamu okuyozaayoza saabasajja kabaka egoma ya buganda n'abaganda bonna gye muli mu nsi yonna olw'okutuuka ku myaka abiri mu munaana ng'empologoma eramula fe abaali abaana abato ssaabasajja atuwadde emikolo ebiri gyesisuubira nti tuyinza okwanga okuddamu ogiraba egaali amatikkira ge n'embaga ye feno twabirabira ku tivi naye nga olaba ekintu kyotayinza kuddamu kulaba abaali balowooza nti kubanga abamu baali balowooza nti obwakabaka buli outfashioned nti abantu tebakyabiriko nnyo nnyo nnyo omuntu omu nambuuza mbu lwaki abaganda ne bwekiwaki basigala bakyali kugala nga nti abaganda nga kivumbi bakyamwita kivumbi nga ayina ekika ng'asobola okulanya kubanga buli lwolanya kivumbi eyeddira eŋŋonge mutabani wa gundi muzukulu wa gundi ava mu lujja gundi va mukaso ya gundi agenda okusibira ngaasibira kabaka toyina bwokijjaoa buli lwawazimba bwati okujjako ngeri ali ejjeeku so abantu ne basigala nga banywevu kintu ekyo saabasajja eh, eh, ne bamutikkira buli omu abadde awulira omuyaga ogubaddewo ne tulaba katikkiro mulwanya muli oyo nno twamulira nnyo n'ayimbwa nnyo mu nnyimba katonda nga yamuwa eddoboozi nga ne bwoba toyagala kumuwuliriza ng'omuwuliriza beene muguno omulembe n'atukolera ebintu kyeneebaza ku saabasajja nti ebintu bye tebiringa bino bano bentera okuwuliraga nti lwaki temugenda ku rediyo ne mwogera gavumenti byekoze ebintu bya beene ng'obirabako ku kyalo ewaffe ndaba ku pewosa ne maama omukadde great nassan omuzukulu wa mukalo mwali mupewosa ne muto waake ngobala abasevinga bakulawo nagamba edduuka ebyo yava mupoesa egundi eno yava mupoesa naye soka nolaba ebyenjigiriza kubanga medi ensi ekula ku bintu bibiri byanjigiriza nebyabujjanjabi medi nasooka okulaba nga tusoma n'abaana nga beene yabaweeredde beene nga yabaweeredde medi ewaffe nga sinerabira ku kyalo kwaffe kwe kuva eyali akulira security ya saabasajja omugenzi captain sevin uh, kisitu abanga ye muto wa kisitu akulira education ewo musajja gwentera okugamba digaa mm. education ya mutowe saabasajja ba namwai museven abantu bebafa nebatabaako bebabakoledde enyumba nenya nti aa ah, saabasajja wenawola nga aa saabasajja asuubiza okumuzimbira enyumba enyumba njira be naluvure n'abaana be tebalekeranga okusomaga nti aa ah, ah, fiizi zivaayo emmengo nendaba abantu ga scholarships nendaba amasomero nendaba university muteesa the second bwe tugenda mu byobujjanjabi abantu bali bakoledde gavumenti ekikookolo nga baganya okugemesa abaana beeneyavaayo n'akunga nali simanyi bulwadde bwayita fistula gavumenti gye tuwa ssente n'ebintu byonna byalibadde tubula ebino nga tubimanye bene ne cbs be bavaayo nga tumulaba ate tanayogerako bwogezi n'akwata n'akunga bannansi sente zikuŋŋanyizibwa twanyisa fistula nolaba nalubiri yinza okwita sco sales olwaleero kati ambasada wa wa un ku nsonga za siriimu bonoonya abalala sibawulira nnyo kubanga okufuna omukulembeze wammwe un nega nti akalikyo leader naye tanoonya na minisita yanoonyinza minisita nga kalikyo leader yabajja akulembera okulwanyisa obulwadde wa siriimu era obadde olaba nga eddoboozi ebiseera eiva ku cbs nga atunyonyola buki bwe tulwanyisa siriimu mu byobuwangwa medi olwaleero bwe twali nga mu primary ng'oli bwayogera n'oluganda bamulabanga fala Ah, ah, ah, oli mukiroko lakiolina kwogera luzungu naye olwala n'omwana asinga okweraga akugamba hayi mukwano nogandika ti olulimi alukoze ekya lwapreciatis ogenda okula nti kati olwayosanga omuntu ne mudda mu whatsapp ng'akyatinga mu luganda nti omuntu kati kalitya anaawasa omukyala n'abagereka ne batandika ekisaakaata ndi kati osanga omwana nga bwoba oyogera naye ngeno nagitegeera ekyo beene twagala okukimwebaliza beene natuwa radio naffe etufudde kyetulisebe otambula eyo kusanga abantu balinze ku cbs okwo kwali kulowooza kwewala nti communication mu modern era kikulu nnyo era olwaleero kizibu nnyo okusanga CBS ngemenya amawulire geyasomye CBS mendamani naye abala singa bakuwa ekintu nemufeke news nomusangako nibamukuba nagenda bwatyo ate bene natuwanga amaanyi buli entakera gwe tuwulira nga tugwamu amaanyi bene waliwo message gyenkozesanga ringtone bulayayogera ku justice obwenkanya era obadde omulaba nga buli nsonga gyayogerako bannaffe bali eh? oluusi baba batunyigiriza nolaba nga baddirizaawo medi ojjukira ekibuga masaka bwe baali bakiryazaamaanyiza nga tebakitadde ku bibuga bena owanne ate okuyadesa abasajja nga yasoma ate nga yabikulako ebulaaya egea uh, nanyonyola ebibuga byebibeera eh? nabalina beeraba nga bafala abawedde ki emirimu nibagaa ah, nagaa nti aa nagaa physical plan ganga akulaga mbu ebintu byagenda obyogera nalinga nabuuza maama lwaki bena agamba nnyo twagala nagamba nti aa kabaka institution mwamanyira bana bagamba mbunze aa institution nti bw'aba ayogera liba ddoboozi lya buganda era agenda okugira ngaekyo kiguse tubadde tuwulya kati challenges ezibadde nga zijja bamaoyinasaa nti nga bali ku ttaka lya kabaka nga oluusi bagaa nti atusobola kufuna sente mu banka yabaterawo kyapa mu ngalo nagaa nti ah, kati osobola okufuna kwali kyapa mungalo eba liizi omuntu alina liizi liizi ye ogenda mu banka newewola sente ekyo kikulaga nti omukulembeze atambula n'omulembe buli awabeera raga nti ah, kati wano tukyusemuko bwetti wano tukyusemuko bwetti n'omulaba ate n'akulaga nti buganda n'agifuula eggwanga nyina mikwano gyange abatava mu buganda abatera okuŋgamba kaija weesiimye nti mumusaayi gwe mulimu omusaayi omuganda ogundi owekitiwa salaamu yagambanga nti bajjanga okusomera eno ebuganda ngaboogerako ng'abaana abasomera ebuganda ng'ebuganda babutwala n'obugunjufu era manyi waliwo n'abantu amu abalina ennugu lwoba obugunjufu ekyo beene akitukuumidde ennyo so beene twagala okuyozaayoza tumanyi otambulidde mumbeera etali nyangu nomulala alwanye ebintu bidda ate bidda abala tebabagambye ku mpapula babibawadde ebintu tebabiwadde n'osanga omu n'omulaba nga ayagala kumukakkanya nebeene n'omulaba nga buli kiseera ayimirirawo lwetaawo okwogera nabo nayogera nabo lwetaawo okuyimirira ngaga ti aa leero eno layini obadde olaba mesagi ze ennaku zino cbs badde nga ezizza noziwula nga lwogiwa nogamba ye saabasa ayina kyeyagenza nagamba nti nti tulina ekizibu ekyabantu abekkiriranya eyo no bolaba eno agaenawo nga wekkirira ze nekkiriranya ng'ositukka abadde chiefu wipu waffe owamaanyi tukwagaliza katonda dunda akwongere emyaka emingi akukuume ng'oli w'amaanyi akukuume ng'oli mugezi osobole okutulamula osobole n'okutuggusa we gye twagala ogenda mu maaso saabasajja kabaka owangaale emyaka limu omunaana okusomozebwa ekiyiseemu n'ebirala byona bituukiddwako okusookera ddala mu ngeri y'enjawulo ebannamasaka mu ngeri y'enjawulo nzikiriza kinkiriza ku bigambo omuganda wange kaija byayotedde ate nga pasa nfumusa okutandika n'ekigambo muganda wange kaija byayogedde n'atagamba nti aa siri muganda wo awo tutuuse bwe bugunjufu saabasajja bwakutonde nti omuganda alaba buli muntu nga muganda we amulaba ku mutima kizibu nnyo okusanga eggwanga eritasosolanga buganda nti twaniriza buli muntu tikabaka waffe tavangayo n'agamba nti naa buganda ya baganda naye yagamba buganda ya buganda nti buli muntu ali wano mu buganda oba munyalwanda oba mucyoli oba muki kaso oba wanzikiriza ki kasoba ngaoli wano mu buganda obeera oli mu kifo kituufu ekyo beene kyasoose okukola ki okutuyigiriza obutasosolasosola okubeera obumu ng'abaganda naabo bonna abali mu buganda okulaba nti nno tewaliwo kikola ki kitambula kitutaataganya ekyokubiri beene kyensinga okumu okufembe omulembe guno wetuyita omulembe omutemu kyetusinza okumwenyumirizaamu kwekuba nti nno tabadde muzibu eriffe programu eza buganda ez'okusoma ndooza kyasuubirwa nti gwe gumu ku mulembe we banataataaganya buganda mu ngeri ey'enjawulo ne boogera kino nakiri ne bakola ki osanga abavubuka oba abantu abalivaayo tebalijjukira saabasajja oba baliisaamu ennono zaabwe olugaayo nayekyewuunyisa nti amatikkira gabeene oba okuva ku matikkira gabeene agasooka essanyu lya buganda ate lyavaayo mu ngeri ey'enjawulo kijjukire nti mu lutalo ezibaddewo abantu abaganda bangi abazifiiramu naddala waniluwero kubanga entalo ezisinga zibadde wano mu buganda era abantu bayitirivu abafudde era kyalowoozibwa nti osanga omutima guli ogwa buganda ogutafa guyinza okuba nga guweddewo naye okuva ku matikkiro agasooka tewali kintu bene kyategeka ate obuganda nebutasimanyi nakye tugenda kukolera covid emasaka kuluno kaliyo kagenda okujja mu lubiri e, e, e, kubanga tulina ngeri gyogamba bantu baganda genda kulaba bene tulina ebiyitirirwa babizimbye dda era bakimanya jja omutima ogwo gwokwagala kabaka ku mutima nowulira nti buli newekiribeera kitoli mutiitirira oli mufiiririra gwe mutima bende gwatulaze nti ku nsonga za buganda zonna ez'enjawulo bwe kiba kyetagisizza wakiri avaayo n'ajogerako togere ku byettaka alaba bitandisa okutankana awakiruteeka obuganda land board tukkiriziganye tulabe nti no tebanaye school fees ifunadaa kale tuteekao ne scholarship zaki za buganda tulabe bwe tuyinza okukwatirako kyate bannaye obwavu buyitiridde tuwaki tuteekewo mwanyi terimba tukwatireko abantu baffe nti tekinologia agenza mumaaso tiaa ah, tubeere n'omukutu ogwaffe ogw'essimu ah, nti ate ah, amaato ange neetaaga obatuuka yonna gyebali nti cbs ebeerewo ne bbs ebeerewo abantu baffe babeere nga bukolaki okumanya kubatuukako kwegamba ogenda notunula notuna okuva ebule nebweya nga buli kibube nakikutte muntu abantu bange bava nnyo lwakaisibimwaitiddewakirikambe ah, nyo mbeere omusaale mukikwatagana nesirimu mbeere omusaale mukikwatagana nenalubiri mbeere omusaale mukikwatagana nebyemizannyo emizannyo gyebika mugirabi era abaana bangi nya bavudde mu mizannyo gyebika nibadda mu gurupu ezamaanyi mu ttiimu ezamaanyi nibavaamu nibatandika nokuzanyira cranes kubanga waliwo enteekateeka ejjayo omwana wa buganda okuva ku e paka ku zeeta tekitegeeza nti bene tabadde nakusoomoozebwa okusoomoozebwa kubadde kungi bingi ebiza byogerwa kimanyi waliwo byetutasobola kuddamu kuyisa wano naye ngaokusoomoozebwa okukyasinza obunene okuliwo kati kuli ku ttaka era jowani nabadde mu dp conference oba mu democratic party uh, presa ku lwokubiri netwogera era netuvayo ku position yaffe kubikwatagana nettaka tugamba nti wano omuntu alitataganya kabaka wa buganda oba buganda oba enteekateeka ya mailo ali batukutteko direct era ffe tewaliwo position endala okugjako eryakabaka gyabaza gyaba aliko nti kino mukigenda okutambula amatikkira gano ku ngeri yenjawulo njagala okwebaza kabaka nga munamasaka okuba nti no yavaayo ku site yamasaka najeekako mu kanisa najogerako naye ate ekyo kyekitegeeza okubeera n'omukulembeze akyawulirizibwa alina amaanyi era aboggola omulundi gumu ensi yonna neejugumira kulo netwategeera sikwegegemu ku ngeri abannabansaka lwe bategera nti eh, tulina kabaka waffe tumwebaza otukyaliranga ffe bannamasaka mu ngeri yenjawulo omwaka oguwedde guli yajjako ekyasa n'alambula abekinyomo n'agenda n'alambula abennyonyi embiisa abennyonyi nawo n'abalabako n'avaawo ku luno akomyewo ku matikkira anaye bannabuddu bene nga atwagadde nnyo ne kati ggwe bwotuulaawo neweebuuza ti bene anjagadde bwati ndi mwaki okujjako okubeera ku nsonga semasonga zayogera etaano obutazibuusaamu neemu okumwagala n'obutamutiitirira wadde okutiitirira namulondo ettaka kwotudde obumu okukola n'obuyiiya ebintu bino njagala bwe tuba nga tubyogera wano bikukwate ku mutima obeerenga obizuukukiraku ng'osabira e-, essaala obanga bwoba ogenda muswala ekiro n'olweggulo n'ettaano nga byosooka okwogera ti kino nakino nakino n'osoma essaala y'okumaki kino nakino nakino n'osoma ery'olweggulo kubanga ebyo bye bigenda otutwala mu maaso nali wano nga nkubuulira mmeti nti omuntu ayagala okutaataaganya eggwanga erimu asooka n'azanyira ku ku byensimbi byakyo asooka nazanyira ku lulimi olulimi aluzanyirako atya ngaateekawo ennimi endala olulimi luno alujungulule naaba ngaamakubo agatuuka mu bantu abo tagafaako abantu abo baleme kubeera exposed baleme kubeera nga batuuka bafuna okumanya ewalala amakubo naagaggala nze bannamasaka nabajizijuka bye basalako nyendo nebaba nga batukoledde bypass masaka e, e, e, akatundutundu keyadirira era kati nga bamaze okukola oluguudo oluyita mu masaka wakati ojja kulaba ngaenkulakulana era erina weetuuse mu masaka so omuntu azanyira ku lulimi omuntu azanyira ku nsimbi karensi omuntu azanyira ku nnono n'obuwangwa aba akoze kyamaanyi nnyo okulaba nti eggwanga eryo lidde emabega bino nno bye bintu byetugamba baganda baffe nti mubiteekeko essiira obuganda bubeerewo ate butinte bweoba oli mwana muganda tekiina kyekikugjako okukyenyumirizaamu era tososola era beera wa mukwano era muganda wa buli muntu akweteredde kubanga beene kyatulagira tuyonze tuyonze genyi omubaka nyini esemamala yabadde ensonga endala ey'ebintu tujaguza sosa kwogera ku myaka guna omunaana gyabe ne ngali kunnamulonda yabajja gyabe ngeriokusomasoni uh, ebyetuyisemu byonna oyina nkujukiza nti ngabi munaana julayi egweba eh, omusanvu kumira kyenda mu esatu amatikira gasooka begati bwegaliwo amatikira gabirimu omunaana gamulundi gino gwabirimu omunaana ngenda kubeera buddu nenkujjukiza nda mukikiragano atambuli kumulamu okugamba nti obuwangwa nennono entabe nekukulakulana amatikiro agasembayo okujjakuzibwa gaali omwaka gwa bbiri kumi mwenda masaza lyobusirwa nibakwatibwana omwaka ogwedi tegaaliyo olwekirwadde kino ekya corona 9 enteekateeka zebuddu zo zigenda mumaaso era zawedde eddatuzo nokumulinda wokka medi bannange ndeebaza Honorable ne muganda wange Honorable Kaija maybe nga tujjukira ennaku zino nze sijja kwogera nnyo ku bintu ebiri physical masomero enguudo bizimbe obaoliawo abaliddawo ebyo babimenyawo ne bazimba ebirala naye waliwo ebintu ebitaggwawo bwobikolera abantu nga ne bwoyagala otya eh, ngaenzikiriza yekikristaayo eh, yesu teyasimba basirika yali esinga bunene ne muhammadi siye yaleka omuzikiti omunene wadde yaleeta hindu era teyazimba uh, tempo esinga obuki obunene naye abiri mu omunaana abiri mu omunaana abiri mu omunaana tugajjukira nga entikko yenzikiriza ebbiri ezaali zizze mu uganda ne mu afrika abazungu bwe bajja wano ne batandika naddala nga tufuna obwetwaze waliwo endowooza bbiri waliwo eyalowooza nti abafirika okgenda mu maaso okufuna eddembe n'okufuna n'essanyu n'okwesiima bateekeddwa okweyubula ne basigala nga kyebaali si kyebali beeyubula ne bava ku bye baayita nti nnono zaabwe n'ebyobuwangwa eh, n'enfaanana yaabwe ebyo byali bibazza mabega era bwe bakwata emizindalo gy'amaanyi era beekuŋŋaanya nga be basinga okuwugerera olukalu lwa afrika wano abamu baalina bakulembeze ebyobuwangwa nennono n'obukulembeze bwabyo ne babuyita amannya gonna era baali balowooza nti olutalo baluwangudde era baali oba oli awo nga bano n'abagamba nga bazeewo bazaawo bino baali balowooza nti bano badde mbabuuza nti bumala okukamulamu omwenge ebisigala ebyo biba biki ebikanja tindowooza bino ebyobuwangwa byali bikanja ebitalinayo gye bitwala bantu mu maaso babisuula mu lusuku nolwekyo ebyo byabayita nga baba namanya nti eprimitive way of looking at mm. things nkola yakitali kigunjufu ngaera omugunjufu yoyo ayambadde esuuti nga nze mm. neyeegaana ebayita ba republicans era beewa erinnya nga beyita ba republicans ne bajja ne baga nti ayo nkola mpya enkola eno yali popular hmm. n'abantu abamu be balowooza mu africa hmm. nti basuubi hmm. bagoberere ebyo banyerere bakwama enkuruma bapatrice lumumba obote militoni omwali ne bayusi wingaibwe omwali balugunda <laughs> by the way omwali yoweri onatufuga hmm. balina endowooza nti ebyo babimala era tewalibaawo mugigi muto hmm. bulizza ebyo byafaayo byaggwanga eh, eh, babiwa n'amanya amanya amabi ennyo gosinga okwogerako n'olwekyo ennaku z'omwezi abiri mu munaana zaazuukusa ne zijja omutima ne zizza endowooza empya nti nze okubeera muwanga kivumbi eh? mba nteekwa nina ekikamu enava bemba nina ekikamu enava mba ndiko tribe mwenava bemba ndiko tribe mba ndiko resi mm. ey'abaddugavu mwenava hm? n'olwekyo ebyo byonna okugenda kwange mu maaso ntiika okutambula nabyo medinkugamba bali baali balowooza nti weegaani eh? ebyo byonna gyovuddewo gwewefuule nti nze kwame nkuluma hmm. nze gundi ebyo toddayo kutunuulira ndowooza eri eyanabatuyema naga nti eyo ndowooza naye omuzungu yali asizaabo ngate babasomeseza those wa people nga bavudde mu mayunivesity tebali tebavudde ku nnimbi bali bavudde mu mayunivesity nayega nti ebyo biri primitive that was the whole syllabus omuzungu gye yali alese eyokutta kalica ngaomukulu ono bwaganga singa amala bagambye okutta kalica nebigenda n'olwekyo victory n'obuwanguzi obwenkizo obwatuukibwako era kati kyasajja atambudde ne africa yonna nalabanga ezzeemu amaanyi kwekuzza omwoyo ogwo era abavubuka megi bwe balowooza nti tebawagira ebintu ebyo baagenda okulaba kitawe ngaate be basinze okuzuukukirako enkola eyo nolwekyo twebaza nnyo nesekwebaliza ddala asaabasadde ah, kabaka okuba nti yali etaala eyazza embeera eyo wano mu uganda ebitundu bingi nnyo omuntu kati nga benvayo neneeyogera ti njeko ebyobuwangwa tebatunuuliranga omuntu eyatalaga eh, ngaga ti ono medikeki bamenge eyo katiogambakyobamengo ginkolera mengo se obuwombo olya hmm, eh. omusajja wa kabaka eh, olyo nowotuula bakujja mubengatto etuula wali naye luli bali baali bazze nenkola nti kyajjawuka kabaka oyo takigere kekka ebyo byajja abo era nga ekooti embi bagiyitanga ndeebukana gwa bibanja ndeebukana gwa bibanja n'olwekyo medi nze ebyo byonna bino ebituukibwako ekyo tokikiwa muki muwendo lwaki nkisinziddeko abagenu abagenda okununula abafirika n'abaddugavu omanyi omulage gweotambuddeko abaddugavu obalaba bali mu amerika abamu nga bagezi baliriddawao balabe babayisa abantu abagenda okuddayo okusobola okweŋŋanga okusoomoozebwa okuliwo mu nsi yonna n'okuyisibwamu amaaso bateeka okuba abagenda okuba n'endowooza nti bw'obeera olina ebyobuwangwa byo by'olimu byensibuko okuva amaanyi agasooka aga amaanyi agasooka getuyita kadinabi omugenzi waffe agayita nga amaanyi ageeka mm. eh? noga nti nze nsibuka mube ŋonge nze kivumbi nze nze muwanga nva buganda oyo yagenda okununula afrika si agenda okutugamba mbu nze ndi walukalu lwonna mm. waliwo gwe bazaalira ku lukalu mm-hmm. amanyinza mwe panafricans gamba sebo bakuzalirawa mu nsi gye bayita panafrica abo endowooza eyo ebaddewo e, eyagala okufwebya hmm? e, babadde banoga ensibuko y'abanyunyunsi ate nga bayefuna olugezigezi nti bebabalwanyisa hmm. naye nga amazima banoga ne banyikira endowooza yabaki y'abanyunyunsi nolwekyo megi olutalo olugenda okuddako tulujja mu maanyi nessuubi eryatuweebwa eh? ngaennaku z'omwezi abiri muki mu munaana emyaka abiri munaana egikoze eki egiise awo wewali abantu abasinga wetwawukanya nabalina endowooza endala nga bo balowooza nti ekiseera kya uganda kya afrika ekyomu maaso kiri eri abo abeeyubudde Eh? bwe basanga nga bali mu kampani y'abacyayina baba abacyayina nga balina n'identity problem mm-hmm. hmm? nga bwebasanga balina bazungu n'olulimi hmm. balagala duffe tuli gropo ffe tuliki <laughs> ne bagamba gropo obeera osinziira wa gwe eh, gps eh, naye ogisambu ola ne gpsosinziira wa olaga wa abantu abalina endowooza eyo mege kino geremaanyi ebirijjukirirwako aga hmm. nti baatandikirawo abafirika okuddamu okuzuukuka okulaba ki kye bali ne beezuula ennaku zaabuka kibalita okwezaabakatema musingo kikozesa okukola ki omuddala abanoonya ebitone muga nti medi teyeezuulanga hmm. aika talenti aginatanneezuula okwezuula kwaffe nga abaddugavu kyova laba bano abatukulembera wano abaasula mu nyumba zezimu n'abanyonyosi abakozesa mu eki e, e, e, emundu zezimu nezebakozesa okutufungama kwabazungu bakyalina endowooza nti osobola okuddamu n'ofeebya kalica za africa mm-hmm. n'ozisaanyawo n'ozimalawo n'oteekawo enkola ey'abanyuumyensi n'olwekyo olutalo oluddako nze lumaliriza nalwo byombi byona mbimanyi nditegedde bino amasomero immunization nze njaga kucelebratinga nti emyaka e, abiri munaana kati kasokedde amatiki agabaawo olugendo semagendo lutandikako naye lino lituwa buwa essuubi okuddamu one okugirawo ddala enkola y'abanyunyunsi ne ligase nga tuddamu okuzimba amawanga amapya nga amawanga amapya ge gazimba one galimu obwenkanya n'amazima tegalimu buliazamaanya bino byonna ensonga zetuliko taka bibanja baani nosanga omusajja ayogera ku mairo ewaabwe teriyo hmm. weno naye ate nga bwezewano n'ogigula weyagadde buki bulungi era nalowooza nti aba ayogera ku mairo ayogera ku byebuganda abantu abo bonna okubamalawo kukyusa nkola nfuga nantegeera tuddewo tuteekewo entegeera empyaze gyendabanga okuwangula sikuwa okuwangula otalo olusinga bino byonna butikkiro eh? tusobola okuzimba empya eh, netwefubye tusobola erisa enyumba egundiwetwekobere eh, nekakisimu asobola ebiseera ebisinga tusobola okukola ki okuzimba empya ebyobira tusobola okuzimba ebipya bingi nyo nawano ku cbs nakino kitulimu medikino kino masengere eno tusobola ogimenyawo noyinginiya naga nti ate kyemwazamu omwana alitula mu lugja aga nti these guys here bazimba kino kino kino katukijjewo tutekewo ekiki ekyalo ekipya ekyomulembe guno naye eyo nzikiriza nentegeera nendaba y'ebintu kati gyetulabamu teri ayinza kukola ki kugijjawo omusiraamu kyagamba abadan ki abadan abada abantu bambuzakamoku oluwalabuzi wagambaguno amagamba g'obunono teko nono ag'okutulanga mu kebeni oli nsoose mu constituency yange eya buganda ensonga muzitegedde bulungi nnyo ah, siyinza kkoozi kubuulira kubanga bwoza ogereku tokoowa nti abiri munaana eh, ah, ku lwomukaaga nga satu ngaasatu mu lumu emikolo gyonna buganda yonna nsi yonna buli muganda amanye oluganda yonna gyali ate nayina omuziro ajja kuba ali ku cbs nga tamula n'okumanya soni zitamatuza emyaka biri munaana ababaka honorable sebamala inginia azoogeddeko ole muwanga kibumbi azoogeddeko ne munabyafuzi wa fbc hardi kaija naye alabi atadde tafaali ku ndaba y'ebintu bwetuva ye ababaka ne kaija njala tuddeko ate ku byaffe by'ensi sinza kutwogera ku abantu emitima gya bibadde bibiri lockdown mukututa nekyabeere kibali kikulembedde ekyabeere mukisinza ekifaananyi ekirungi tudde ku lockdown kiki kyekiddako nyina semamala naku ziweddeko ziggwako ncya batuta tebatuta batuta kyekiddako gwedayo ebintu eryeti kifaananyi kiwuzo kigazi hmm. olabisomala gwolabyotya lockdown batukaye namba zikendeddeko abalina obuyinza otugamba eba bitugamba mm. negwendabayo ebintu ebiki nappu zigwaku nca mm. kulwokusana bantu baje mukibuga bagenda kugamba kyanamukaka byekampala mm. kwateteiteeka libagana kugana kujja libagana kujja okusookera ddala lockdown okusooka okuteekebwawo ensonga yali ki ensonga yali obulwadde buleme kusaasaana era mu budde obwo tweteeketeeke singa wabaawo tweteeketeeke engeri gye tuyinza okwaŋŋanga omulabu ono kyensonga yokka gye baatuwa mukulumedi jjo nawulinze nga neemulugunya ku ngeri gavumenti eno gyekolamu lockdown zino nti ekibeera kyabwenkanya muntu kukeera ku makya saawa bbiri n'ogamba nti ku saawa nnya tugaddewo ensi buli muntu asigale waali okugjako abatono tekibeera kyabwenkanya naye naama nti jona luli kyetaaga nti buli kintu ensi kyegenda okukola kibeereko okweteekateeka kibeereko okweteekateeka nti singa yali twali tugenda mu lockdown bandi tugambye titugenda mu lockdown ku lunaku bweruti era kusaawa bwiti mbadde ngamba mweteeketeeke bwe muti okulaba nti nno buli kimu kikola ki kitambula bulungi nti tugenda galawo mu wiiki emu tugenda kugalawo eggwanga buli omu atuuke walina okutuuka alina okukola ki alina okukola akikole ku lunaku tetugenda kuddamu kutambula paka kunaku uno ennaku ziggwako nkya era munauganda ali eyo mukyalo akyali tanaba kumanya kiki kiddako gavumenti tetaddewo pulaani n'emu tugenda kuggalawo bwetuti ne bwetuti Eh, tugenda kugulawo oba tugenda betulinza enkya olwo batuteeke ku bunkenke nti afe ah, tebaguddeewo ah, mwe muli bulungi bambe babagudde ate mwe muli bwe muti era tulinza enkya tulivaayo ddi ne tutandika okubeera ne pulaani enteeketeeke era abantu ne bagibabuulira mu budde nti olunaku lwaleero kyewuunyisa nti naffe benyininyini bamemba ba paalamenti tetulina kyetugamba abantu baffe nti eh, temufaayoewo ah, nti pulaani eribweti nti pulaani esigala nga ya muntu omu buli lwe tuba tugenda okukola ekintu kino so there is no planning mu kuggalawo there is no planning mu kuggulawo naye wabeerawo ebiragiro ebiweebwa mu kuggalawo wabeerawo ebiragiro ebiweebwa mu kuggulawo ensi tesobola kutambula bwetyo nate kiki ekyetwandirowoozezza ekiriwo kiri nti obulwadde bubadde bukkakkanye tebukkakkanye kubanga buweddewo bukkakkanye kubanga abantu bewadde amabanga nasigala gyali tugamba nti bweba ddala gavumenti nga vaccine zibabuze tukiriza mu gavumenti no vaccine zibuze tusobola okubeera ne rapid testing nabadde wano nga mbagamba nti e united kingdom antigen test batuse nozigabira obwereere era bazigabira mubisaa byomupiira wabweru ye newekebera oba olina covid oba omwina noddayo eka oba tomwina nogenda mu kisaawe antigen test weziyatisiza bbeeyi ziri ku mitwalo ebiri ebiri kitundu kiseera kyentegeeza nti wetuba tugenda kuggulawo kisoboka okuba nti newakiri uh, rapid testing ebeerewo era wabeerewo enkola nti omuntu yeyesanga nga nti alina obulwadde yeaizolatinge mangu era afune obujjanjabe mu bwangu kale tetuganye sente ezikola ki sente eza vaccine weziri naye vaccine zitubuze naye tusobola okwetesinga mangu abantu abalwadde bo ne bakola ki ne balabirwamu bwangu ekya kyenabadde ngamba era kyenabadde njogera ne bannange kyabadde nti nze sikirabamu makulu okuba nti nogamba nti obulwadde bwa affectinga aba pressure abasukaali abalina endwadde ez'enjawulo kale tugambe balina obubuna obw'enjawulo naye ate eggwanga lyonna sibe leero tubadde twetaaga statistics nti wakati w'emyaka kumi n'etaano oba abantu wakati w'emwaka gumu n'emyaka ana bafudde bameka okitegeera kyetegeeza eggwanga bali abafa abali mu myaka okuva ku ana okutuuka ku nkaga mu etaano betubatwalizo leetinga n'egino emyaka egisobola okulwana n'obulwadde gyogibeere nga gikola ngaeggwanga ligenda mu maaso naye eggwanga lifiirwa sente nyingi nnyo mu lockdown mpitirivu so tetugenda kwogera ku statistics eza sentemeka ezifiirwa kyetugamba nti abali vulnerable class eyo tugimanyi era tugiina tinobaosalawo okugigamba sector nogwamini family by family agamba aa ah, mama wange mukyala ndawula bet mulwadde wa pressure mulwadde wa sukaali ono jetumwaisolatinga tetujja nagendayo ewuwe tetujja mutwalira bulwadde fe abavubuka nga twetesinge mangu omulwadde naye tumutwale mangu omudwaliro bamujjanjabe atali mulwadde agende kumulimu akoleki akole eggwanga lisobole okubanga liddamu okukolaki okukola liddemu obulamu okegedde nti wetwala tukozeseza fomula eyo n'omuntu ayagala okugenda mu mazina oba ayagala okukolaki nga twetesingira awo era nga tumumaze okwaisolatinga abo abakyasinza okubeera obubi kubanga obeera nga omaze okukimanya nti ndi wapresure ndi wasukaali ndiwaaki olwebyo tajja kwetabamu so ojja kweyaisolatinga ka nefamily ejja kuyambako okweyaisolatinga ono omulala abasigaddewo ab ebraket yene etyali affected nnyo wetesinge rapid response bwoba oli mulwadde ti gavumenti e- e- eyanguwa ekwanguyira nekukwata nekuteeka ewantu nekujjanjaba oba ekuwa engeri gyogenda okwejjanjaba bana abalamu bo ne basigala nga bakola ki nga batambula enkya wakati wenkya neolwomukaago omukulu lwagenda omwogera tewaliwo teeka tewaliwo directive nemu era tewaliwo teeka naye mwoli lyagenda kukozesa kulemesa muntu enkya kutambula oba kumukuba kibooko presidential directive teriiwo enkya nga bajabako ekegedde yes okuba kujja kubeerawo neffe ebintu nga bwe tubiramu senga bwembiraba so gavu gwanikyo kyegambe nti tewabeerawo planning leero minisita yandibadde yavuddeyo dda ngaagamba nti banaayo purezidenti agenda kwogera ku nnaku eruti naye nkya tutambule bwe tuti oba ebiragiro biri nti mulindeko ayogere naye kati abanansi enki ogenda bakuba kibooko ngaobakubazaaki bali ku biragiro bya purezidenti bali ku biragiro byani mu bwavu n'obuvune obulwadde buno bwe bututaddeko osuubira nti omuntu enkya anaakuddamu atya singa omuteekako kibooko singa omukuba kibooko emu obusungu bwagenda okuddiza bugenda kuweera butya kubanga abantu tubadde wano ebyomutuka bibakyankalanyiza ebyemmeeri e, byabakyankalanya ebyasente za nabbanja tezajja buli muntu alina obusungu bwe obw'enjawulo abagadde baagala okugenda okuulaba abaagala district tebazisala kugenda mu district endala abaagala okugenda mu ekereziya n'amakanisa tebagenda bwaliawo ate olwo enkya osooka omugambe nti noomukuba omukuba mu tteeka ki tewali tteeka lyo linakola soka gavumenti yandibudde ekiro kya leero neyogera ku engeri enkya imean friday nga president anabakwogera engeri ensi gyegenda okutambula olunaku lwenkya ne friday midi nkoroga esaalo nasagala nyo mu contradictinga president mu batayogere ensukusa kitwala instrument yateekawo lockdown ekyaliwo eteeka likyaliwo tebiriiwo nti kukwogera nakutwogera tenagibwawo minisita anagijjawo minisita yena ogijjawo eyekisipaalinga kirongoose kirongoose eteeka likyaliwo wadde nekuwona mubirizi weddekokiamba eh, kirongoose wadde nekuwona mubirizi weddeko eteeka eh, likyaliwo netugamba abantu hmm. <laughs> nti bataalanga nti evuddewo hmm. eba ah, e, eh, eba ekyaliwo ekyokubiri hmm. obulwadde obuyitibwa covid nabwo bukyali mu ggwanga bukyaluma bukyatta era bampuliriza lwoteyibaala tebukwatira lwanaku ana mubiri bukwata kubanga okwataganye nabwo ate eri omuyinike omwavu ekisingira ddala bulwadde buno butakwata kuba bwe tukwata omuwendo gwolina okusasula ddala ngaofunye sivi ya kesi mm. eyetaaga okutwalibwa mu ddwaliro n'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo miliyoni eh? mubadde muziwulira nolwekyo ng'ogjeeko gavumenti z'afrika eziremererwa mu mbeera ng'eno sekinoomu luno lubimbirwa olina okubeera gy'obadde eh? omanye nti buno obulamu obwange ye insuarance mu africa insuarance y'abaana bo medi eh? gwe kubanga woli ngaokola bwokola ennaku zino abaana tubagabanirana mukuki mukuziika mm-hmm. ono mututte mm. noli mututte kubanga gwe oluvaawo gweyinjini <laughs> ne sikulufiizi newebanasula nebiru yamasanyalaze yamazzi olusi nensiisira mebasula eba tekyaliwo nolwekyo gwe bwobanga gwe okyali injini ya famire yo ennaku anamu zino ziri ku kalenda si kyekikulu kulaba nti gweobaddewo otya ngaoli mulamu nga yinjini kubanga zino mbadde mpita mu kiwandiiko kiri wano minisita teyazeemu agenda kisoma ekya mu paalamenti ne babitadde dda ku mukutu waliwo okusanga okutolojika eh? medi bagambye mu nsi wetwogerera abantu abakabeera nga bafunyeko immunization eh? bali akakadde kamu mwemitwalomu uganda <laughs> akakadde kamu eh? mwemitwalo emeka ah, kumi nesatu mukenda mu bibiri mu nkaaga abantu abeetaaga okugemebwa bali obukadde abiri mubumeka mu bubiri kubo obukadde buna mwemitwalo kinaana sevia case zetaga zokugemerwawo tuzitaase balina emyaka egigenderedde n'ebirwadde advansity kati covid baabakwatako bangu nnyo kwabo abali mu mbeera eyo hmm, ku bukadde obuna bakagemako emitwalo kinaana hmm, mu musanvu mu lukumi bbiri mu lwenda mu kumi na bana bokka kitimedi gwali eyo mu bukadde buno obuna abalina ebirwadde dabetisi biki biki ngaabo bo twandibadde senga tuli mu nsi endala hmm. twandibadde tukola ekisoboka kyonna okutaasa obulamu bwabwe kubagema kati mbulira be baggulawo ng'oli mu bano ne gavumenti yaffe ate ekisinga okuma nga zino doozi ezi zonna zetufunye zibadde za batukwatibwa kisa ega uganda tugiwaddeyo bazira kisa gamba tusobola kuba nga abantu baffe mukisanja muki mu kumulembe guno babeera batya kubuuzira kisa n'obufikira omanyi nga bonoolya n'okuta noga nti jamaani kwatira naawe obaddewo wano kukwata ku mukyeraarabi kwata kuwali kati naffe ku ddagala lino eyo yembeera nti 22 kati abantu abasigadde twabagamu nti senga tugendera ku leeti gwe tutambulira ey'okugema abantu tujja kwetaaga emyaka kumi n'emeka n'ebiri okugema abantu bano twatuluddemu waliwo byenda bye wano nga gavumenti yagalaga nti omanyi wategedde mu buli kampany nga cbs genda ogula eddagala mm-hmm. osobole okugema abantu bokozesa hmm. eh? Eh, abakola ewa saabamala gundi naawe saabamala bwekwatekwate hmm. abaana bokozesa hmm. obakwatibwa ekisa obagulire eggwanga be lituuka nga terikyasobola kubeererawo bantu baayo mu biseera nga bino eryo eggwanga liba liweddewo era omukulembeze weweekukuma nga gweolikulembeze okyakakuwulira munda nga jjenje oba kyokyalina weoyambalira suuti n'ogamba banaira nti okyabakulembera oba okyabaga because obukulembeze owesinga obulabira karacta of leadership engeri ki gyekwanaganyamu okusoomoozebwa okw'enjawulo otherwise mmagi emmotoka eri muki mu autodrive enyonyi ngaeri mu autodrive eh, nawe otuulayo erimu namuziga naye besanga ekire oba wetaaga pilot mhm. eh, kakati wetwetagira pilot pilot alaga nti awo mwategedde ne bataniboyi bajja bayisaawo mumumanyi mungu akole ki abasaasire kati gavumenti okuva nti etanze nokuga nti ne kampuni nzigire ekyokusokera ddala ogenda okutwala obulamu oba mbeerawo oba siriiwo nga buli mu mikono gyankozesa nti my employer kati afunye ne right eh? okusalawo oba ndi mulamu oba kiri muki kiri mulamu ankozesa gwemanyi impact eti n'obusosoze bukalu ki bwe banaasayiningisa abantu bo nesente meka zibana basalako ku musaala tu ate oyo atalina mulimu hmm. ali mu informo sector ali eri mutonyantu yo nga mu nsi mwokyali abantu 68 percent they live hand to mouth kikola mmere yaleero balima tebalina mulimu tebalina abakozesa kati gwogamba nti nolwekyo oba ogambye nti section olwokuba nze eyo famiry yange yavaayo eh? n'abantu bange abooluganda nze mbeesobolera mmwe zirindabuolwammwe mugende mungu abasaasire gavumenti kyeba etuuseeko magi nabadde leero mbadde mu woofiisi nga nkubaganyamu ekibuuzo nero n'omu ku consultant waffe nobagati nedda nga mbabuuza nti okugema abantu miliyoni ttaano ku dola kikumi ku mikumi buli omu zeetaaga sente meka magi nebintu byangu nnyo weetaaga dola kikumi dola kumi okugema abantu milioni meka tano balamu kwangu okwze milioni atanowetaga milioni nonono si ziri milioni tano ez'abantu buli milioni kumi eh, eh, eh, wetaga fifty million mm. dollars fifty millioni dollars mu ssente za uganda zemmeka teekamu nusubi ne bwoteekamu bina hmm. eh? oba ofuna obuwumbi ebikumi bibiri kati oŋŋamba nti gavumenti ya wano mugenda kugula mundu muzimba nguudo mukola biki mukola biki miliyoni bibiri tebiriiwo ngaabaga nti omanyi ku international market fetasobola kugulayoomukulaaaabanaddaaaimubiswaza iwasenji wakololida intelligence eh. because kati luno lutaobadwasente za covid bambega esawange eno buli kasuwa keeggwanga eh. mukateeka okonya mutula nti aa ah, ah, neddagala lyatulasewo tulinoonyesa likoze eki libuze question eri nti ti mwe mukyasobola okutuyisa mu jjengo nolwekyo maybe kogijo ono enyonyi eri mu tabulance driver abagambira mwesibe enko ekiki eh, eh, eh, akagombe <laughs> kawulirakoolwekyo maybe kati abamba kisono kati bagende ku nssf eh? bagire sente ze ziri ku nssf bakuweeyo bakugeme bannayuganda bameka <laughs> abali ku nssf noolwekyo mebyo ebintu ebimu bitulaze nti ne betuggulawo ebintu ebimu bitulaze uh, nti ne betuggulawo tuba n'ebizibu biki bingi ze kiwandiko kino kitunuulidde ne ŋŋamba nti bano baminisita y'abakozi ba gavumenti baabadde ki medi abantu betubiira ku nguudo oka nti badduka bagenda kukola mirimu gyaffe ne tubagulira emmotoka eh, omwaibu gwogeraze bmp naye bakozi ba gavumenti bavuga brand new vehicles abamu netubagamba nti <laughs> mwe nebulimu naye abakozi abewamu waka katubaloki mm. mm. katubasasulire ekiseera nga kino eh, manye eyo mubyalo baligamba ababaka ba paalamenti ne abasinga obuzibu mm. ah, bano bagentomeni bano eh, betuwa buli kimu nga mukeera awo mmwe mwemwasinga okutegeera bino fe tetwabitegeera mubitukolereko esaawa eno batugamba nti abange obusobozi bukoze eki nolwekyo maybe lockdown ekyokusooka ddala nze njagala nsinzire wano nkubire eddala omanyi wano ewaffe mu central region covid wasinze okukosa olwokuba waliwo economic activity enene one ne be bagamba etya nti baguddewo bino wamanga sigala gwe nga obikola kubanga obulamu bubwo yambala mask ne be bagamba nti medi embaga zizzeewo wegendereze nnyo okuyita abantu eh, ku maduwa ku mbaga oje obalwalizaawo amakereziya n'emizikiti tuyige ensaba empya kati tugenda ku zuumu tugenda kuzumubatakusabira ku radio eh, hmm. we have to change the way we live because abantu tunabaza netubasera nti gavumenti enebataasa gavumenti zakuno ebintu byazirema dda tezisobola kubakola ki kubataasa malirizayo nakino medi olwaleero gavumenti eno eyayoweri kaguta museveni lockdown eno ok tufunyemu ebintu bibiri spread ekendedde ekyo nakyo tukyebalize katonda nti leti abantu kwe babadde balwalira yakendeddeko naye kiyinza okuba kyafafiri basaasi balina okutulagira otubulira kivudde ku ki bantu butatambula oba abantu kufuna hard immunity tyobulwadde butukubye kubye omubiri negukola ki negukaluba oba sikyekyo megi ensi zonna zetulabyeko engunjufu ezifuga obulungi nebona oggulawo ngaabantu tewabagemeseza era bagenda kuddamu balware kyova olaba eh, amaki amagundi gali gali asatu gokka amakubo eh? gemya labirira abali obubi gamba abantu okwekuuma nga bakuuma kiri kye bayita eh, eh, gundi standard operating procedure ebyo bweoba tobikoze naddala okugema omala bumazi biki biseera n'olwekyo nze nkubiriza abantu baffe embeera ekyali mbi musigale bwe muli muliriza pulezidenti byanayogera ne nebyanaagala byonna manya nti gwe bwogenda kyova aba mmagensi enkubizani gyetugenda kumatikkira eh? wadde tugenda kukoza ebiyitirirwa nabiki nabiki abange gyetujja emasaka obulwadde bukyaliwo mubeere ku nguudo naye nga bweoba obaddeko weewa amaki amabanga nsawaddemu kiri nti etteeka likyaliyo linyonyole bulungi eh, ah, ah, manyiyo oliwo abakyagala ennyo neteeka hmm. etteeka nebiribanga tebikyaliwo obulwadde hmm, bukyaliwo hmm, etteeka kiryo eriteekawo obulwadde anti kino kireserwakuba olwenkya yes no olwenkya zigwako lwakuna naye teeka eryateekawo standard operating mm. procedure instrument ekyaliwo etteeka likyakola era bajja kukwatira bwereere bakusibire bwereeretogenda nze sagala mbeere wano nsinziire wano nga mbe bantu bikyamu tubasindikamu struggle ffetumala eh? hmm. kakasa nti tetubasindika hmm. eh, justabantu ku lwokutaano lwotegiragira eh, etteeka hmm. lijja kuba likyaliwo alikyakola lijja kukwata bakukutwale mu kooti naye nekitali ekyo obulwadde bwe bukyakola ki bukyaliwo neyazanyo ah, submission ya kamanda wange meddi olunaku lwajjo baziise profesa mbonyi abadde bba wabadde state house controller mukyala nakyobe omwami ono abadde akawandiika ekitabo kyebakoze nga mu gavumenti era ezaffe bwe yakiwandiise bwe bakitadde mu matundo g'ebitabo security n'ekigula n'ekimalawo ekyo nataba bakikolako ku kitabo kya meja kazoora bakikeno ne bakigula batugamba nga ono omusajja owuko yali muna kenya omwana awandika ekitabo hukid owuko ekitabo ekyo kyonna ne bakiyoola musajja ono abantu badde bakifuze mu samari ngenda kufuna kopies enkya biki byadde awandiikako abadde profesa wabyabulamu agaga alina diguri nga ttaano mu byobulamu naye alina atiko gyawandiika ku covid nenzirukanya bannaffe gyebaddukanya covid kugamba ngaolabira ddala tuyinza okukozesa ekigambo omugenzi majidi musi kyeyakozesa tiimu ya uganda ngaegenda e drc mugende mukafiiremu kubanga akulaga nga n'abantu abali mu offiisi abaddukanya ministry nga si be basaanidde nga balondebwa ku byabufuzi nakugamba ne mutuwa okukola task force ne mutassaako muntu bayiza abakugu mu bulwadde buno obusiigibwa sexus diseases nga tebaliiko era nenawo okuwuliza kali nenonyewo obutambi bwa mukyala nabbanja nga bw'aba ayogerayogera byabufuzi bedde mirimu obulwadde talina wabwogererako nga talinawo obulira nti nti omukugu ayogedde bwe nalabye musajja byagize era ekitabo nkirinze ekisome nensaasira eggwanga mwe tuli lockdown lwaki buli omu agyesoma munansi kati agirabanga ekibonerezo omusajja atusiba atute era weebale kubagobya omanyi bwe twogera ano oluzi bakkiranga ti bannange eno si yabyabufuzi eno kati ensonga yiyo olwo yatuuka nabagamba oba mwagala okufa mukole ki mufe ekibagamba nga yamaze okwegema doozi eyasooka ne doozi eyokubiri lockdown eno omulimu gwayo omukulu ogwaliwo gwali gwa kukwata bantu tubageme nga bwe tukola ebyo ebyo byetwabagamba okukola ku malwaliro okukola na biki bituze tubanyonyola wano naye omulimu ogwo medi tegwakolwa maye museveni nanzijukiriza bwe twali nga abato nga tuva ewaffe naluvene nga tusomera kampala bakuwanga akasente naye nga toyagala kakozesa oyagala ofune wabeeranga abasajja bakadde abeeranga nemotoka wabeeranga abalinanga obugaali ngaakutwalako gundi oyo mwami john kiseto oyo enaagaali ngaoluusi akutwalako kakati ngaoyimirira ku stage olinde ani ayinza okutwalirako obwereere abasajja bateeka sente mu bajeti etuzuulyanga mpitirivu okugula eddagala naye kati balina ani abawa esente eddagala eryobwereere bali ku stagi tebaagala agendayo kweyebuzabuza wabali nga obudde kakati mwami musaveni awe wetulinze kakati bannansi beebuuza watusibira ki boosi watusibira ki n'abateeka kyobalaga bakiwulira nga kizibu bazibala ennaku nti lwakuna batute babatemulagewa mweiwe mu kampala mwewe haaga mwekulisera okudawuni naye nga mwekulisa mugenda kufa kuba abewahaaga si bageme basasanye akalwaddeyo ensola gyekutandikiddeko mm. ey'omusajja gwenawerega ng'ali depressed eh? yawudde ne kampala yamutamu yagala kudda mu kyalo muwiiki emu ng'afiidde omukyala we n'omwana we babadde abyanabwaka tegere nyuma bade bagibeera mu luzabana n'omukozi nga sente zeyakuŋŋaanya zebasaba mu ddwaliro n'aziwayo ng'azeewozena bwewozi amalwayo tegakwatibwa kisa kumuddiza wadde ekikumi alina amabanja ag'okusasula naye nga kyajewolera sente ezo tezakola ki tezakola maybe wala ekitabo kivumi kyandikomendingira naku ezadde nziramu okukisomaku kiri ekitabo out of the mountains mulimu ebigambo bibiri musajja byayogera ekigambo kyebaita predictability and consistency nti ngaakulaga lwaki mu afghanistan oba lwaki mubantu bayinza okutuka okwesiga abantu kubya batalina kyebabawa nti gavumenti wenawo okuba nga bamanyi kyogenda okukola ate ngaosobola okukikola enkya naluli kyebayita consistency nti bwokola medi bw'aba atandika atandika bwati program bw'aba asayiningautu bwati bw'asayiningautu akikola enkya nalule eranga eh, buli omamba nti ha media waali alabika kati akiggai tola abamasimulewewe balina obakuma nti kati alabika kati atuyita eyo gye bayita consistence they can predict you and you consistent kati tulina gavumenti ebyo tebirina munansi tamanyi kati kiddako baagala nyo tusabe wano babate yesi nekatugeatula bantu baffe babate pasenteji twagikompyutinze hmm. pasenteji yabantu abakagemwa ojukira bweyagamba interdistrict inter gundi ng'agamba nti hmm. disitulikti temusala ekyo no yakikoppa kenya kenya bwe yali akikola nga omwe eri mukugema bamanye baani be bagemye singa batugamweza nakwana omirva nti kampala metropolitani mwe munaku bwezi tulinaoba nga tubagemye omuntu gwe yayagala okukoppa simemba agenda kuddamu amukwotinge gundi boris johnson ye yakulaga nti abantu abalina okugemebwa riro yabata nga kinana mu munaana ku buli akati 4 percent ku bannauganda bonna 17 eh. percent kubeetagibwa ennyo okugemebwa abatuliza batutegeere tulina miliyoni abiri mu hmm. bbiri zetwetaaga okukola ki okugema tulina miliyoni nnyamu emitwalo kinaana ezetaagibwa okugemebwa eziri ku bulabe hmm. hmm. ku zetaagibwa okugemebwa bakagemako seventini ku uganda kubetagisa okugema ku miliyoni abiri mu ebbalidi bakagemako four percent mu myaka ah, ebiri babiri ku miliyoni abiri mu bbiri ezetaaga okugema milioni milioni nya n'abantu emitwalo kinaana be beetaaga okubeera isolated mu bwangu bwetaagaokugemebwamubangu balina endwadde ezakazinaye eh. olwabo eggwanga lyonna Eh, akati oli bwobanga omubanja miliyoni abiri mu bbiri medi omumanya miliyoni abiri mu bbiri nenzia nembala emitwalo kinaana nenjikusasula oyinza okera nogamba jja ti akaija musajja mulungi <laughs> kusegeza nga nsasuddeko eh? akwaddeko meka kuba birimu ebizizi atwalenje atuwaddeko ekinaana mukyala ayinza okuleeta <laughs> bayita kawunyemu alongoonya omwengeyanonekako dda kubanga <laughs> e- e- e- kubanga bwemba muntu bulamu naligaina okugamba ekinana kino olabika olina obuzibu bwabbawulirza eh, babakemire so bannaffe bo eh, batutwalidde eddala ngaabatalise nze nkuula musajja mbonye mpula kasiyanga nakuddamu kuwa magezi gabe yagenzi nakulagera nga ebyobulamu byetulinae banoonya mwana wagunde kivumbe e, jangu tuleko wano gundi ate nali nafuna dde omuntu yali yangamba edda nti projects ziri mugundi muhewe fomu ps mbw abaana bakolayo ps mbw aleeta abaana abava ewaabwe n'abaleeta bajje bakole naye ngaekintu kibalimu okukolako medi kiwa medi kensema nakyo gavumenti mu nsi yonna medi bagirabira ku butya bwesobola okulabirira abantu baayo mu bwetaafu bwe banga olwaleero munansi mbadde mbalira abaana wali kubasiima nga tubala omusolo baana mbalinoza bayaga tibabiriiko bagobera programu eno bagiwuliriza naye nkye bakuwuliriza bamanyire otabawanaya kutuwuliramu eranabo babala nibagaa nti onyedde ekifaaabadde anyogenesa nemugamba bakongeddeko omusolo gwa siringi biri mu asatu omukulu richard sebamala inginiya ensonga ozisaanyiza mukulu medi omuntu yenna nga musuubuzi ekya tuli mukweteekateeka tugenda tugenda kukola mukulu medi gavumenti ekyamazima e- etteeka likyaliwo sewo tebakwatira bwereere ete tugenda genda olaba tubadde tugenda kati naye ate olwo naye onze medi omuntu yenna bwabuuza gavumenti abantu abantu basi byonna kwana mu bbiri nteekateeka ki gyobadde obakoleddewo era kiko ekyabaggaza gavumenti bakugamba oba abateekerateekereggwa obadde bwali bukyasaana nnyo naye kati bwakendeera naye mukulu meki nga gavumenti abasonzi ne bavaamu omusolo ebintu ebisinga tebivaamu omusolo ate ngaabantu bawadde esente mukulu meki eddamu omwaka gwedda omugani tebazaawo walinawo negogwokera ngawita musasi naye ebintu byegwobi ebitegerekeka bulungi hmm. hmm. hmm. kalakumbalamusiza n'okusinga byonna muganda wange onalebo owebutambala mukulu muwanga kivumbi ate owakabondoka buganda kati ngaowakabondoka buganda ono muvakooti yakutuma ndi mwogezi wa uganda media colas nze nkusaba mukadde wange luma n'ogwengulu oba n'ogwemmanga ensonga y'ettaka lya mayiro ebyo byokwatira ddala ku ng'abantu bonna tuli mabegawo nga bwojjukira omusajja gwe bayitanga christopher kaggwa yali ava kooki nange gyemba yatuulanga mu lukiiko lwa buganda eyalemesa omugenzi militoni obota okutwala ettaka era ndooza yali ayitiza nekiteeso ekigamba nti wakiryo gavumenti yeeve ku ttaka lyaffe naye fe si bwe tugamba tetugamba ettaka lisigalenga bwe libadde wabula abalinyaga bakendeeze bazzemu okukolagana ne ssaabasajja kabaka nga bwe twakolagananga edda ekisembayo mukulu mm, kivumbi n'abatuuliriza omuntu omu okufuuka yigwe wa uganda <laughs> nga talina minisitule yonna n'agenda n'atuula ntikimanye atudde eggulu aguli aliasasa ensimbi okugaggawala n'okwavuwala ngaemombwa ya mukalakasa nti yegaba olubuto ate yeluggyamu nti ate ali awo waki temuyisa ekiteeso ne mutunuulira ku muntu oyo buli muntu nadugira osanga neggwanga lyaffe nga liitabanguse bwa muntuoyerawo kasito kati wa uganda halo iyo azava mu ishuri mukadde wange tabisolamala naye balikolera bantu naye nanze lwaki olwo ensonga ziribbi ensonga esooka ya buganda olwanamere buganda buganda weeri yatuvaawo eyajja mu kirango kinaana muganda we kimu ekikola nemuwa abaana nemuwa emmere nemuwa ebikimunakatofasulanga n'obuti byonna yabikola kati nze kugumu ya buganda ya opoti yakyawo olubiri wakaweewulire kale nebakola nekugyawo ttaka kutia kutya sakutekabaka kwa buganda ettaka alikutte bulungi abantu abali ku ttaka lye eh akaaba bantu bakaba kila buganda londe land body kufuna kufuna hizi zao liizi zaabwe kuwaki olubirwa nga tunafuna akaabira so nze awo ndi mugumu kakabawekwabayitwalire eh? sikasigana mu mbuganda yali kabaka wa ne buganda ekyaliwo ate nga obonyini ono abali mukulembeze buganda yeyabaleeta nga mmaliza ku kyomuggalo nze nonya mwewuunya soma naakena ekya nagabira abantu emmere noga nti aa tomuwa mmere ngaatenze wateka mulokotawo ti obakyoya nga amasanyalaze gambala emisolo gimbala amazzi gambala gimbala kati oto oŋŋamba ate ngenkulira eddagala ekyo gavumenti kyayogeraawo nzizireko omukulu kiopa kuggwe ngaokibeeku awo nye ngaokize wakyogerera nabantu bakize tutugula eddagala okyogerera awo eddagala uganda liba nga genda eddagala lisobola kuwa bantu kati hmm? tutumye omulako dawun obaga bagamba ti no atuzizemu atuggale oba atuggule tufunyemuki so ensi endala abantu babasa mulako dawuni enobeera obagema kubagema kubagema kati tugemeddwa kati hmm? ne bwaba tadde kibinna mukulumbe gyebuliko nti oteka omuntu alina abaana awaka abiri famiry makumi abataano tona omuntu kyakulya kiba badde balumba ekibuga olwalwaki aasizewo afe covid mujja kufa enjala tomaleta ŋŋamba nomuntuli atusasire katuggala atuleke kubanga tuwonyebonye tekigenda kyakulya kati obuluma suwita tunyuma ekumi kumi abantu balifunye tebalifunye akatoka kalema ngate obumi n'obuwumbi abantu babusolooza kitalo nnyo nzire bakiwoye alo omedinsereko banasikiramangako omuntu netumulindiranga medinsereko bana ekibala ekikyamusemaga naye temba nenjagala okugamba <laughs> gavumenti eno museveni wabanga puresidenti puresidenti puresidenti epresidenti atumirira eggwanga lye abantu banaate <laughs> abantu abaleke bagende bakole eki halo halo oli ku cbs munnange opinionlida wendi munnange opinionlida kubuuzaako opinionlida kulamusiza nange kale sebo ah, eri mujokolera ezi eno amanyi alasamani bwali kumulakimu ndi wanuufu yakulemesa ekamire puresidenti abakulu bojagiza balemesejja nadala mukulu seromala richadi ne munae munange naye nemwebaza emirimu gyakolera eggwanga enakutambala ensonga muzogedde naye gamazima gwanda mmedi byonna mu byonna buganda kabaka bukala ttaka awatali ttaka temulina ngeri nte mutugamba era temulina temujja kutugamba naddala babaka abali mu paliament oba oliwenyala emu oba oliwo nup ensonga eryemu mairoran era batugenda mugondayo esaabasajja kabaka emyaka gina abirimu omunaana buli akwata akamansukira kubanga owesamuwemukira togenda kwebiisa togenda kwebisa owesamuwemukira buli akwata akamansukira ensonga ya ttaka ensonga ya ttaka kubanga bano abasajja bazze bamazeeko kubanga buli tebateesa bateekangaekisaaza nibabeera bakimiminga era byokusomoza bingi maine babasookedde wale ebisomozesa obwakabaka emyaka gina birimu munaana bingi naye kino ekisemeyo kino tukisitukiremu bakozesa mu covid bagaliza batubategeeza pulezidenti museveni ti ennaku ana mwebbiri asaggibwayo era tebaleeta solusoni yonna ndala yakutugema tugenda kweta tugenda kweta ffe tugende tukole eta kukwiranjala mu mayumba ngate mulakimebwa eteeka likyaliwo halo olabalikuweereza akwamba njogera nani sebo kulwaje esebo nambagaloti memba uganda media colas association abakulu balamusiza nembeebaza okumenyola ensonga abali omuwanga kifumbi kusooka okubeebaza nti mumwanye nemusobola okuteekawo ebirowoozo ebinunula eggwanga yona naye okutunuulira embeera y'ettaka nga wo enyininyini nabanga neteeka erigenda okujja nga lisaa abanyaga banyaze kuba bakirenyerezaawo kikikyamu nga banase kujja kikkiriza kuba twagala emirembe mu nsi mugwalina waali so si kubeera ate bamundabunda hallo nekinsereko sekuyira erinnya lyange gwanisebo ewonze omusajja wakabaka famire byatwati kule musayigwayo bikulisita zafiima omwerere ndyeno kujuga kete webali kwogera kuimu mwerere mwogere tumuwulire taata webali kusiima naye gavumenti ekibambiyo nga kyekoledde ddala kimala abantu yali badde bata neleeta eryo eddagala bantu ntebakuba eddagala bantu nga bebakola nebawa nebikozesebakuba kakati olaba gavumenti emuteeseeterwanga yebeegulira abantu eddagala hmm. ekikyoka gavumenti nayo eddagala lyende mukirina abantu ensinga zibufalansa zeziva nezituweereza ebibikiekikaeneka uganda kaffe gyekali katukawayo vaccini emitwalo nkaaga mu musanvu kale nze olwekyo tunzika ngambamu eki gavumenti terina kyekoze ku bantu baayo mpozi ngagibulira abantu oli agenda kweyiya ate nebabafuamu abantu kubanga esa abantu okusinga byayitabangiddeko mwami wa kulimu tuyinza tuyinza tuyinza kwongera ku kirala kyonna kulimu bwamala okwongera <laughs> nga tuyinza kwongera kyoba eh, tusobola kulimu nga maze okwongera mm. ate oyongereko olubasa mala ngini maliriza nga maliriza nebiyizikiriza ah, okusookera ddala okugamba abantu baffe abebuddu nti kituufu tulinze saabasajja era amateekera gali nkoni ogundeesa abasajja naye <coughs> tuwekuume obulwadde buno obulwadde buno tuwekuume ekirala medi bwemba nina akamansukira kano omwami wakayisa ayogera cream <laughs> kiba kirungi abantu bange nobunimuwulire okusaba kwabwe enanasi zabwe zegondira ku misiri kanaye ogende bazigule bekyanamukaka bwe baŋambe nkugambe tobogerako mm. kyanamukaka kyanamukaka wayitayo noziraba mm. ziri ku misiri nogula etoka esingi ekumi bitaano byona bina babinyumiza nkwata nkumi taano nengula amatoka asatu asatu yagamba nebitaano bibyo bitaano bibyo <laughs> kati ate nanasi zifuuze nanasi ate nga gyeziri ategere kampala bazeetaaga so omuggalo guno ogagulira akisingamukko hmm. ate abantu bajja kukola ki bajja kusobola okutunda ebintuetwabadde tugamba nti omuggalo guno gunyize nnyo abantu baffe ekigenza ewala honorable mwanga kivumbi tulabe butambaza uh, medinze njagala kusaba bantu nti obulamu bwe bugaga yomu akola ekisoboka kyonna okulaba nga yeekuuma akawuka kano akozi katikiro akayitani mawugwe yakayita ekyokubiri nange embezayoza eh, nesekozayoza yenna sabasajja kabaka n'obuganda bonna okutuuka ku lunaku lwamatikira masha allah tubeereyo mu ngeri yaffe ya sayansi badde tuli mu mbeera eno netuteganyemu alina enkoko ewaka bwegisalira abaana ne bajja nagaalino yamatikira ekijja kubaamu sitaani yenna ebalinyo webalira okwejjako ah, nange bategeeza nti kwokutaano tulina akasiki buli omu abakaaba ikanzu muzigolole tudde ku tv alugee ku cbs olukagenda kubeerawo ne ku tv alendege naye mwekuume muteeke pressure ku bantu batuwe eddagala batugeme kubanga nga kimubi byagambye nti obulamu obulamu bwo yeki ye kapito yo yeyinginiyo